Sueño mis sueños por minuto y me lo que construí. Así que ni siquiera intento. Esta noche no es para ti. Tengo mil formas que Siendo a prisa la luz, porque aún no he terminado. La inspiración hoy vino a mí. Luego amanece lentamente. No Ritmos y canciones no me pueden detener A solas voy, es todo lo que puedo hacer Recuerdo mis sueños de infancia bien Son muy difíciles de evadir Recuerdo mis sueños de infancia bien Son muy difíciles de evadir aburrirme.